Merhabalar arkadaşlar World of Games kanalına hoşgeldiniz bacılar. Bugün Metal Gear'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 3. bölüm videosu var arkadaşlar. Pardon. Ben LCD'ye basarken yine elim laptopa gidiyordu hep biliyorsunuz beni. Ee, Dime Dogs diyormuş. Görev 2 Dime Dogs'muş arkadaşlar bu. Ee, ikinci bölüm çok takla geçmişti biliyorsunuz. O uçak. Sever seversin. Aha. Boss, there's something I want to talk about. It concerns the running of Mother Base. Come meet with me. You came. This base belongs to you now. Make Diamond Dogs the force it deserves. Diamond Dogs falan diyor lan bu. Go for them, not me. Ne ettiriyorsun oğlum sen beni? That's enough. Aa tokatlatabiliyoruz lan. Ay. This isn't the time. That's enough. Hang on a minute, boss. I'm not finished This isn't the time. Seni suya atacağım That's enough. Vay psikopat lan bizim adam. Bu silah alacağım. Miller asked me to lay that out. Çıkarmıyor muyuz buraya? Ya bu bir amacı ne? Thanks for I'm not finished. Evet. Bayıldı mı? This isn't the time. 25 mi? Burada bir şey mi var? Ha çanta var diye. Çok güzel. Use this. It's a Fulton recovery device. Arkadaşlar burada birazcık kısa olacak çünkü çatmanın 6-20 civarı falan bir şey geçiyor. Derbi var birazdan. Onun için biraz kısa yapabilirim. Derbi izleyeceğim Galatasaray Fenerbahçe derbisi var böyle. Gebertken lan ki anladığımı. Ha E'ye bas diyor. Uza gidiyor Yine Yeneye basıyor bu. Da gitti lan adam. Extraction arrived Yumruk atıyor lan benim adam. Öldü. Lan. Ha kendi kendine gidiyordum ya. Extraction arrived at Mother Base. Sen ne git lan Ne eğlence edip keyif oğlum adamlarına. Git lan. Ay doğru diyor hala. Unit şey. function added. Development project has been added. Come on. So that staff member was placed on the R&D team. The R&D team is in charge of developing all kinds of weapons and items that support you on missions. Take a look at the development list. Select weapons items under the development heading. Seni seçiyorum işte. Şu an bir tam Arap atı olayım. Tamir mamur diyor. Neyi tamir ettirdin? İter. <laughs> Oo çok güzel. tamam. Okey. Okey drop. Space. Tam şu bölgeye mi gideceğiz biz şimdi? İşaretli mi bak? Şu an neredeyiz? Ben buyum. Drop point diyor Bir şeyler olacak ama ne olacak? Ordunu. Drop kafama düştü lan. Geri zekalı adam baksana. Ha? Fulton extraction won't always be successful person is injured, the shock of it could kill them. And if the weather's unfavorable, well... Good daha mouse You can determine the chance of success by approaching the person you want to extract. If you want to be sure you can get them out, best carry them to the chopper instead. Dayı ne yapacağımı söylesene sen Staff members you extracted were all placed on the R&D team, but that was Miller's. Allah Allah, acaba ne yapacağız? Aa, update diyor. Mükemmel. Sen kimsin lan beni tekliyorsun oğlum? Ha bu civciv mi yapıyor? Hani üstümüz başımızı bir temizleyelim. Tam temizlendik oğlum gitti. Görev yok mu görev? Benim de öcenizden burada tutmanız. Selam vereceğiniz olmuyor. Boss. Once you grab someone, you're not quite. İlla hepiniz dövelim mi? Ha? İlla hepiniz dövelim mi? Arkadaşlar gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Hani SSC'ye basıyoruz. Ne no, ne diyorsun? Dayı sen SSC'ye Geberdi. Ölmezsin ölmezsin. Thanks for that. You grab someone, I'm ready, boss. What's the matter? Get another try. Boss. Thank you, boss. bırak bırak. Evet tamam. Dayı ne yaptım söylesene sen bana. Go for Hani E'ye bas diyor. işte. Ha. Tamam bunlar benim adamlarım anladım. Bir saniye arkadaşlar. Hayır. Görev. Ha göreve gidiyoruz oley ya. Oh. Wow. Pardon işaretlememişim. Tak. Pardon. 3. 500. Ha pick up. Please select a landing zone. İşaretli misin? Landing zone This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Heli neredesin Heli? Kaç tur olmuş bir ona bakalım arkadaşlar 10 dakika. Tamam ben bu arada buradaki saatim yanlış arkadaşlar. Oyunu açarken girmiyor. Bir tek böyle giriyor arkadaşlar. Böyle. Gelin oğlum gidiyoruz artık. Yo yo kalk. Davet mi bekliyorsunuz lan? Oley göreve gidiyoruz. Yeee yeah, göreve gidiyoruz. Şurada dayının biri selam vurdu. <laughs> Ben hiçbir şey yapmadığım halde beni başkanları seçti ya. Extraction arrived at mother base. Evet, devildi. Dayı ne diyorsun anlamıyorum. Her bölüm C4 M4 diyor lan sen ne diyorsun oğlum speaker diyor konuş diyor. Ve getir lan beni. Aha başlıyor. Diamond Dog Soldier diyor. Ha bak her bölüm böyle dizi tadında yapmışlar. Aynen böyle devam. Mission list updated. Boss, I know you haven't been back long, but I prepared a list of missions for you. Open your iDroid. Bu navigatin mi uzmanıdır? Özür dilerim arkadaşlar. Abi seni çalarsak hoca they started calling you Shalashka in Afghanistan. What's that about? <laughs> you know the term Sharashka? It's slang for a suspicious, hastily thrown together organization. The word became associated with a type of forced labor facility in the Soviet Gulag system. Dinlemez bak ya dikiş içinde. Senin kafandaki ne? Dur dur. Lan geri zekalı kafandaki ne? Abi biz niye buraları geçemiyoruz? Şimdi böyle gideceğiz mi tek? hospitalized in the camp. He said I was in the British military. Miller told me about what happened. You, your men. Your snake, try this on. A prosthetic on. So... Zero Hiçbir I first met you 20 years ago now. The place was Seleniuyarsk in the Soviet Union. Zero created Cypher. The Soviet, the Soviet army. Christmas Eve, 1979. Snake, I'm man on fire. What do you remember from the hospital? Anything we can use? Oha. He took off the moment the Arkadaşlar ben videoyu burada durdurmak istiyorum. Geldiğimiz yer açıyorum videoyu. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyük ihtimal oldu. Bakalım olmuş mu olmamış mı? Save alıyor galiba bu. Dayı beni göreve götür ya. Bırak onları sen. Halik ateş edelim. Kafalarına kafalarına sıkalım ya. Ha, geldik. Allah'a geldik. İndir dayı indir indir. Boss, make your way to Deshago Tamam burayı havadan atmak istiyorum. Ha. Atı vurabiliyor mu? ayağı ve kolu olmayan kör olan arkadaşımız için lan. Allah. Hadi oğlum beygir atlarsın. Beygir kullanmayı yeni unuttum ben ya nasıl? Aldım. Ha, hemen alıştım. Zıpla zıpla zıpla. Oğlum beygir. Beygir niye zıplamıyorsun? Tam böyle döneceğiz. Zorunuzun mermisi tamam mı? Tamam. işte. Hindistan'dayız Hop. Evden hafif Kalın hiç adam var mı? Şu zoomlayacağım. Şunlardan mı değil? Ne yaptın abi? Şöyle pistolle. Silahımıza gittik. O saat burada bakıyorum. O abi 52 geç abi. Biz bir abi burada sonlandıralım. Video like atmayı unutmayınız.